Hellcat. Udah ada dua lelis anjing. Uh, dua cok minimal. Iya itu lu, lu aja. Oke. Okay. Gue sagi dah. Date it. I am Tokyo. Pakai sagi lagi tuh yang di video yang pertama. Coba. nice for oh, you there fucking bats reloading Adios. Masuk ya. Sabar dong. Reloading. What the fuck? Ah anjir. Renanya hit parah ya. Last player standing. One enemy remaining. Nangan. Right. Hit parah dia. Nanti Ngehil dia aja tadi. Ngehil, Bang. Oh iya. Kan lagi ya? I can't use it. Enough. Enemy spotted mid. Imposter killed. Nice, nice, nice. Wes, eh, mau kau matiin it. Awas Ji, ada yang dari mid Ji. Bahaya banget Ji. One enemy remaining. Remaining. Mana Jan? Uh, untung. Baiknya pasang loh. Eh, masih spike. Ya, cok. Nih, dua kabur nih. Enggak dah. One enemy remaining. Lalu dulu, Ji. Gua mau healing dulu. Stop it. Get some help. Ah, nget. Oh, sudah di kaker mending pasang aja, Cok. Nos. Nice. Ah, anjing. Anjir, anjir. Bajada banget di belakang tau taunya. boy. Dia mati aja. <laughs> Kena semua. Still inside. Woi, ya stepes tolong. Wah. Di jalan enak banget anjing. Shutting them down. Enemy suppressed. Lu kok ada? Flashbang. mati anjing Off your feet! Surprise, Message sent. Enemy spotted. Ini makin apaan Wah, ini. Last player standing. Aduh, nggak kepencet. Tadi jangan nembakin, Jan. Ketahuan deh. Tadi gua nembakin. Tadi gua ngebantuin lu. Oh, mbak nembakin itu. Siapa tuh? Anjing anjing. Enemy spotted mid. Ih, iya, tai. Dia ngapain sih anjing anjing? Nowhere to run. Yot, matiin, matiin wall yot. Tolong. Woi. Spike down B. Mati semua kan tuh. Weh, asli rame di situ Ji. Oh, oh anjing make. 30 seconds left. Kita wall dan. Kita wall gak? Kita kita. Ah, ya iya, Allah lupa gua. Aduh. Muter muter. Mati Dok. Ah, nggak bisa dah. 10 seconds left lupa gue Gojek sumpah. Ya, lupa gimana aja gue kasih tahu. Lupa gue anjing, kenapa ini yang gol ya? Ada, Ji. Enggak hmm, ada gua enggak ada majuin. Woi, spike down A. Jajan sini Jan. Pentemnya, pentemnya sini. Reloading. 30 seconds left. Bang ah, anjing. What the fuck? Anjing di belakang, Bang. Spike down A. I have the bike. Ten seconds left. One enemy remaining. Aduh. Aduh. Ah, lagi anjing anjing ah kalau bisa kita oh jangan mati bro. Bagi mungkin OP susah. Jangan pikir aja. Tuh anjing, anjing. Alah. Kesini. Eh, ah, ah, lu. Kamu bisa pakai OP ya? You will not kill my ally. current division. Itu belakang cow di kanan. Di kanan. Ah, itu lagi Player standing. Woi, aduh. Ah, Nice aja tanya nggak nih? malah di blok ayo pindah pindah pindah pindah langsung aja ji langsung ji langsung aja ji Wah ini nggak bisa ditutup ini gerbang ini. Ya. ya anjir. Goblok lu sumpah jetnya anjing. Kesel banget gua. Dilatin aja. Hai ngapain ngapain bodoh banget Last player standing. <laughs> malah gua malah gua edin Cok. Udah ya, ya, ya. Yang penting menang lah kata Agil. Kata kita kita tahan aja tahan, tahan sini deh. Apaan sih? lu awalnya begitu aja Spike down B. Tos Off seconds left. Ah. ah. kata gua apa, Dut? I can't use that. Tadi lu Lu oh, lu, lu, lu, naik situ. Udah lu lu lu naik naik naik kitanya dulu. Naik kemana aja iya naik naik ke situ ya lu nya lu nya nice nice gitu ji gitu ji paham gue ji alas ya boy udah digeser boy langsung reloading aduh men Push. Last player standing. Push. 30 seconds left. Di bawah sih dia. One enemy remaining. Four dead. Ten seconds left. By planet. Cutting their vision. apa cok tahan aja Ji ya mampir gua tahan tuh ulti buat apa nih nggak usah oh, eh, keren keren keren dah 30 seconds left. Allah, masa masa gue pasti yang majuin anjing anjing ya. Tolong. Bego. Spike down B. Off your feet! Ditolak. Ah, tolol sumpah anjing, anjing. 10 seconds left. Karın derviş. Mid, midnya gua gua tutup ya. J. Ya ya. Ah, ah tai tayannya anjing dah, bong. Bang. sabar sih sabar sabar sabar Setelah aduh Healing Laut udah pada laut deh. Ya Allah nembakannya kena. Ayo. Eh. Goblok sumpah jetnya. Lihat. Astaga. Nice. Oh, One enemy remaining. untung untung aja dia tadi kena flashnya <laughs> sendiri ya untung aja kena flash itu ah spike down B spike is B throwing charge reloading one enemy remaining masih gua S dong tapi kita tadi ah jangan jangan jangan <laughs> I'm sorry aduh Kayaknya F gue udah ambil Ojan mulu anjing. <laughs> Lo jangan kill masih di kill juga anjing. Kasihan ojan. Ojan, di mana? Oh, nice shot. Nice shot. Spike down B. Mati gua. One enemy remaining. Reloading. musuhnya skin mulan anjing dah gila anjing amanin bomnya aja cok slow ada wall gua ada wall gua gua maju duluan ya backup atau dana? ngaca nggak usah menang ya sini bom aja manin bom aja 30 seconds left. Nice, tutup Pasti dia lewat sini nih. Lewat gua nih. Ten Pasti lewat sini. Pastinya lewat sini nih. Ah, nggak siap deh. gak apa-apa dah gue dapat dapat skin ah <laughs> ah ah ah The hunt begins. Panjang. Wah, anjing laut dia. Majuin aja, laut itu. Ada. One enemy remaining. Ah, nice lah anjing. Ayo. No top Lah. Bang, set gua enggak bisa naik. Oh, di B ya, di B, di B ya. B B B. Nice. Tos. I can't use that. Mundur dulu, mundur dulu ya. Ya sini, sini, mundur. Balik. Lalu gua gua koinan dulu. Oh iya. Kena gua tadi tadi. Ngentot. Ya, gua yang mati anjing. Gimana dah? Off your feet. Nowhere to run. Awas. Toxins going Spike down B. Ya. One enemy remaining. Alah cepet. Toxins down. Wah, lawan tuh. Mati net. Toxin screen down. Flash. Balik dia. Bomnya ada di mana? Udah di bawah benda. Enggak enggak. Eh, enggak tahu dah. Oh, enggak enggak. Ya, kanan. 30 seconds. Eh, enggak usah, enggak usah. Aja. Ngapain? Lu tinggal satu anjir. Tadi mah ada study dari awal dan sampai player standing. Oh, kan dia di belakang. Toxin screen down. Set hit it. Hit it. Awas itu. Udah lu situ aja kasih kasih ada ininya. Pasti kalau kalau dia lihat situ lu lu, lu, lu majuan, lu majuan. Nice. Nice. Nah, oke, okay. ada ngayun. Ada ada ada ada. Base semua, base semua. Anjing yuk jangan cabut yuk. Kabar, Cok. Ngehe dia make. You are powerless. Tembak-tembakin aja, Ji. Asal. Ya dia mat dia matinya di situ nggak bisa nge dia. Kanut. Dan di hidupin ya. Mau kan mati. Gitu, gitu, gitu mainnya. Karin Derwish. Jangan kayak gua. Nggak dia muter. Nice, nice, nice, nice. Nice guys. 30 seconds left. Dia muter. Mati ya. Dia muter. sampai gua habis gini Omer di mana sih? Sama Ih Allah. Aja, hati-hati Ji. Hati-hati, hati-hati. Last player <laughs> Dia bener-bener mati. Ambil tuh. Alas langsung ya, wah wow, tuh guys mendingan beli skin ini Oh, gue juga dapat dong. Lah, udah udah menang jalan gue udah megang lu asem. Ji, gue udah bermegang Ji. Alah, cowboy. Aduh, jetai jetai. Pak boy, pala boy. Ji. Gak izin. Ya. Lumayan ini lumayan lawannya nih. Gua ngebuka kill joy, kill eh enggak usah kill joy kali ya.